yeah. Hey, okay, yeah. <laughs> yeah, Jay. <laughs> Yeah. <laughs> He's Cusco. Hey. Verdaderos códigos. 24K, 24K colgado, baby, en mi cuello. Yo quiero una puta, tengo mi camello. Tu jefa me dice que, que soy bello, pero tú sabes, mami, que creo en mi camello. Ya 24K monté en mi cuello, cuello, cuello. Ah. Solo yo confío en mi camello. Tu va diciendo que soy bello. No lo sé. Pero yo le meto y la dejo yo oh, oh. Viento, viento, como el viento bate La muñeca está linda, está verde aguacate Con los ojos rojos, aunque no me arrebate El noviecito tuyo es un guaremate Que se quita el medio y antes que lo mate No soy asesino, pero visto fino Zapatos Supreme, Gucci o cocodrilo En la pista dicen que soy un canino Yo vengo del bosque, yo veis, soy subliminal Tu va me dices, di que soy un animal ah. Porque cuando la agarro me pongo bien bestial. Pero me la como como no te bicotao. Hey shit. Motherfucker, siento que estoy rompiendo este beat. Mi cora ya está curado, no tengo ni una cicatriz. Bad bitch, mi movie está en play. La del novio tuyo, siento que todo es fake. Ok, tiene huevos para hablar mi espalda, pero no lo dicen to' mi face. Ok. Antes era blanco y negro, baby, todo así. Ahora veo todo a color y está matiz. Dice que me quiere, pero no me quiere así. <laughs> Dice que me busca, pero siempre estamos aquí. La tú YA SABES que soy OG. En la calle me dicen que soy todo su Baby, dime dónde estás, pa' dónde fuiste. ¿Dónde fue que coño, baby, te metiste? Tu novio me vio y así que corrió. Pero tú sabes, tranquilo, la espalda nunca. 24K colgado, baby, en mi cuello. Yo quiero una puta, tengo mi camello. Ay, ay. Tu jefa me dice, dice que soy bello, pero tú sabes, mami, que creo en mi camello. Ya, 24K en mi cuello, cuello, cuello, ah. Solo yo confío en mi camello. tu vas diciendo que soy bello. Yo lo sé. Pero yo le meto y la dejo yo, oh, oh. <laughs> dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Vamos a romper estoy